Buyur. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Can. Bugün Nufo Sandviç keki göster tanıtacağım. Bu aynı şey ama yine de farklı şeyler. Bu arada köpeğim Melek de tadacak bize. Evet önce başlıyoruz bundan. Bakın duramıyor. Köpek bile duramıyor arkadaşlar. Böyle tadıyoruz. Çok yumuşak ve güzel bir tat. Süper. Şu an ikinciyi deneyeceğiz. Bu arada Lupo'yu bir vatandaş sokağa çıkma yasağı olduğunda aldığı için bu Lupo bu kadar meşhur oldu. Her hiçbir çeşidi bulunmuyor artık. Depodan YouTuber olduğum için zor bulurttum. Ambalajlarını farklı yapmışlar ama kendi aynı. İkisi de aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi köpeğim melek deneyecek. Aslında buna yasak şeker yemesi ama sizin için yaptıracağım akıcım. Beğendin mi? Köpek bayıldı gördüğünüz gibi melek bayıldı arkadaşlar. Bu her şeyi yiyen bir köpek ama çok beğendi. Bu ikimizin testinden de geçti arkadaşlar. İki duppoda. Testlerde geçti aynı duppolar. Görüşmek üzere. Babay sağlıklı, mutlu, huzurlu günler dilerim. Abone ol buton sağ üstten videomu bulabilirsiniz. Diğer taraftan da abone ol butonunu bulabilirsiniz. Diğer üst köşeden. Görüşmek üzere. Bye bye.